қазақта байлық не керек адалдан жимасаң билік не керек әділдік құрмасаң деген сөз бар бұл бұлжытпай ұстанатын өмірлік қағидатым мен бүгін көк туды сүйіп дана халқымның алдында бас идім азаттық жолында құрбан болған бабалар рухына тағзым еттім елімнің арман мұратына өмір бақи адал болуға серт бердім ешқашан адалдықтан аттамауға және ел мүддесіне қиянат жасамауға ант еттім ата заңға қолымды қойып оның әр сөзін мүлтіксіз орындаймын халқымның алдындағы осы антым алдағы қызметімде мен үшін айнымас темір қазық болады